接着我们要来分享我们的行动成果。这次的研究我们发现鲸豚是保育类的动物，所以呢，当我们在做任何的接触，都应该遵守野生动物保育法，要必须回归研究与教育的目的，这样才有意义。我们也发现到了圈养的鲸豚，它们其实会常常做出一些刻板行为。 而且他们的动作都不是出自内心，而相反的，在海上的鲸豚动作就比较多样性。我们还发现，圈养正当的圈养和表演其实是不同的。正当的圈养是具有教育还有研究意义，而表演是专门让大众开心的，所以应该要被停止。 在这次的观察中，我们也发现被圈养的鲸豚已经没有在野外生存的能力，无法返回大海。希望政府可以更重视动物福利，取消强迫性的表演。不管是在圈养环境还是野外环境，做接着对待海豚都要用最低伤害的方式对待它们。然后消费者在消费的时候也要更加谨慎的选择。最后，我们邀请大家谨慎消费。 而不要去观看动物表演，选择友善养金公司，希望政府立法重视动物福利，人们不要为了自己的快乐牺牲了动物权利。以上是我们的分享，谢谢大家。拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。